Šumore. Piče. děvky špinavé, jsou to svině. Už je to tak Svině běhaj venku, jsou zmalovaný jak fasády ne Martinku. Tunu make-upu, naozenou na ksichtě Dneska bude kuřikány a to píčo poctivě Ta se to nebojí, přijde a klikne Ještě 15 nebylo, už tě klidně vypápne Co to je? Je to jsme holkám 13 let Přijdou za tebou a rovnou jdou kleče Děla blau, jopa na Savakáry Jak vyučena, tam má a dary Jak po maturitě, ta už si rady Nechce přítele, prej stačí kamarádi Na pik pik oni mají rádi, vytáhni kondom, budem kamarádi Kouřej kokoty na lavičkách venku, venku Jsou to svíně, svíně, svíně Jsou zmalovaný jak fasády Jsou to svíně, svíně, svíně Fajčej bezdomovcům káry Jsou to svíně, svíně, svíně Píče namyšlené Jsou to svíně, svíně, svíně Děvky dojebané, ej Jsou to děvky co píchej dará? Je ráda za to, když jí to uděláš nad zára Neřekne nic, pač to chce víc Lubně je nadzígané jak rozbitý talíř I přesto dostanou to, co chtěj Oni za to nemůžou, už se jak lubně naroděj Žaroděj, metoděj, Svině to zděděj Oni ale o tom sami stejně nevěděj Jsou tu špíny po mámě Levné coury snad to neříkáš špatně A ty to víš, ale pičovi nemluvíš jsou to svině, svině, svině Jsou zmalovaný jak fasády Jsou to svině, svině, svině Fajčej bezdomovcům káry Jsou to svině, svině, svině Píče namyšlené Jsou to svině, svině, svině Děvky dojebatné ej. Jsou to svině, svině, svině Jsou to svině, svině, svině jsou to svině, svině, svině. Jsou to svině, svině, svině.